хлорид иондорунун сапаттык реакциясы. реакциясыэритмеде хлорид иондорунун бар экендигин күмүштүн иондору менен аныкташат пайда болгон ак чөкмөгө азот кислотасын кошобуз ак чөкмө азот кислотасында ээрибейт демек бул эритмеде хлорид иондору бар экендигин биле алабыз